Обычная копченая курица, но сделана по-особому. Особенно заключается в довольно длительной термической обработке при довольно низкой температуре. Делается долго, но результат, черт возьми, вкусный. Как делается, смотрим. Thank you. Yeah.